semua sihat walafiat dan stay at home. Okey, tadi hangpa dah tengok birul yang aku buat tadi birul mengenai sebuah jam G-Shock yang aku beli dekat uh, Jepun baru-baru ni and then dan hampa agak-agak aku buat birul tu aku guna kamera apa dan aku tengah vlogging ni guna kamera apa Osmo oh, Pocket Dah. aku sekarang menggunakan secondary kamera aku iaitu smartphone aku sahaja dan smartphone aku adalah Mi 90 so semua orang tahu Mi 90 ni jenama Xiaomi ni adalah jenama yang mampu bilik aku rasa tak ada masalah aku untuk rakyat Malaysia pakai sebab time aku beli tahun lepas pun dah 1200 eh, mungkin sekarang dah drop cek silap dah beli 900 800 boleh drop lagi sebab dia dah keluar lagi paruan so kat sini aku nak highlight adalah untuk start menjadi content creator aku tak mahu tekan youtuber sebab content creator dia boleh jadi dekat Facebook dan dekat YouTube So aku highlight content creator. So nak jadi seorang content creator yang terbaik adalah hampa guna apa yang ada kat tangan hampa. So jangan bagi alasan aku tak ada DJI Osmo Pocket lah, aku tak ada Canon ni lah, aku tak ada Nikon ni lah, aku tak ada apa Fuji ni. Lah. Maksudnya aku tak ada device yang power tu. Tak perlu. Benda tu hanyalah benda bagi aku benda tu hanya alasan untuk hampa tak mau starting buat benda ni. Sebenarnya guna apa yang ada ni lagi better sebab content tu lagi penting. Content tu adalah king dan hampa perlu fokus on content bukan fokus on output. Yes, satu hari nanti bila hampa dah start growing, mesti orang demand tolong lah buat video yang output lagi lawa, kemudian lagi di audio lagi lawa. Mungkin audio ni akan pecah. Tapi aku tak kisah sebab aku nak highlight kat sini untuk start jadi content creator tak perlu device mahal. So boleh je untuk jadi video eh content creator menggunakan smartphone. So kali ni aku nak bagi contoh aku hanya gunakan smartphone sahaja untuk recording video vlogging aku dan B-roll aku. So saya okey. Mungkin itu sahaja daripada aku. Aku harap hampa kalau video ini bermanfaat, hampa terus share dekat social media hampa, Facebook, semua benda tu. Dan jangan lepas like, subscribe dan komen. Ya si Amron, semoga kita berjumpa video akan datang dan ingat hashtag terlibat hashtag <laughs> hashtag lawan COVID-19 stay at home please putihkan rangkaian COVID-19 tinggal lagi beberapa hari lagi Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see ya Thank you.